Quand je dis piou, tu dis piou, piou. Ok, ça va marcher. Quand je dis hip, tu dis hop, hip. Ah, c'est laid. Quand je dis rap, tu dis peur, rap. Quand je dis rap, tu dis keb, rap. Quand je dis vite, tu dis pourcent, 8. 8. Ah. Yo. Eh une gang de buddy Flash sur le Roberto Money Bank Tu vas prêt à brûler tout le perp money La feuille à l'envers René rangé tu ne croises dans l'aile, on est arrangé, tout ce produit, produit d'inferme. On garde ça sale, on investit d'ingerne. Une gang de chummy qui bouge en pas des mandakens, ne veut Bud Light, no crayon on muddy. C'est l'oblique Café Cantaloupe, raisin pour les invités de l'autre bar. Toast, le ressort de son uh. ce corps. Ah. Le body qui ressort ce corps, le sans effort. Gang de body, t'inquiète, on est up et ben fresh. Ça, c'est pas des quintettes, produit fuck et ben red, Porte un studded bracelet, fucking body d'un M'en va fouetter ton est comme un gorille. Sans tes insectes. Instinct de brasser, divisé par le pari Mauve pour la cause, vrai boss fait vraie chose. Cette merde de rap, je me la mettre sur pause. L'argent du loyer premier, sans pas s'attendre. Partage avec la gang de chums, c'est comme ça que tu fais pas. Je crois que quand on l'a fait tout, ça donne chacun son petit peu, sous forme de sang, le sol. Prépare ta sur le Roberto Money Bank Tu vas prêt à brûler tout le purp Money La feuille à l'envers, René le rangé Tu ne crois à l'aile, on est arrangé